बिसमीम अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज हम फ़िश करी बना रहे हैं बहुत मज़े की लगती है और सर्दियों में ख़ास तौर से बहुत ही जायके की लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी देखिए मैंने ढाई किलो फ़िश लिए हीरा मछली लिए रेड स्नेपर्स इसको अच्छे से धो के साफ कर लिए ख़ास तौर से इसको देखें इसकी जो ये जो वेंस होती हैं यहाँ पर इसके अंदर ब्लड और बड़ी गंदगी सी लगी होती है उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं वरना फिश में बहुत स्मेल आती है अब मैं इसमें तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और दो लेमन स्क्वीज़ कर देंगे नमक और लेमन इसलिए लगाते हैं कि फ़िश बिल्कुल फीकी होती है अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए नमक चला जाए इसके अंदर और इसके अंदर जब आप लगा के रखेंगे आधे घंटे तक तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें जितनी भी इसमें बाकी एक्सेस गंदगी होती है निकल जाती है उसको हम फिर डिस्कार्ड कर देंगे और पीसेस अलग निकाल लेंगे इसको आधे घंटे के लिए हम लगा के रख देंगे इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े की लगती है बड़ी लेकिन अच्छी तरीके से इसको लगा के रख देंगे आधे घंटे के लिए हम इसे आधा घंटा हमारा हो चुका है अब हम इसको फिश के जो पीसेज हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल लेना शैलो फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे बहुत संभाल के एहतियात से इसको फ्राई करें क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है और ज़रा में टूटती है इसका बहुत ख़ास ख्याल रखें बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे सिर्फ दो से ढाई मिनट एक साइड पकाएंगे मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सकें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा तरह से हम सारे पीसेस तल लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेटर में बिल्कुल खुले प्लेट में रखें ताकि टूटे नहीं क्योंकि इस ज़रा में टूटते हैं इसके पीसेस हो गए फिर पीसेस ये देखें ज़रा में कितनी जल्दी टूट जरा सी बेहतियाती होती है फ़िश टूट जाती है इसीलिए पकाते भी खुले बर्तन में ताकि फ़िश जो है टूटे नहीं एक हमने पैन के अंदर डेढ़ कप करीब ऑयल लिया है और वन टीस्पून मैं इसमें मेथी दाना ऐड कर रही हूँ दो बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप की हुई है फाइन ब्लेंड कर ली थी चॉप नहीं सॉरी इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे डेढ़ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूँ मैं इसमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भून लेंगे इसका मसाला भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे उसके बाद एंड में फ़िश ऐड करेंगे क्योंकि fish five to seven minute पकती है ज़्यादा नहीं पकती तो मसाला बिल्कुल भून लेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें टेबल स्पून इसके अंदर में पिसी लाल मिर्च two and half tablespoon धनिया पाउडर और वन टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है पिसी लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है क्योंकि फिश जो है फीकी होती है थोड़ी सी इसको स्पाइसी से बनाएंगे ताकि बहुत मज़े का लगे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी देखिए हम ऑयल हमारा ऊपर आने लगा है ये देखिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ सूखा हुआ कड़ी पत्ता है इसलिए मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप जब मेथी दाना डालते हैं उस वक्त ऐड कर सकते हैं मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि उस वक्त जल जाता ये सौ ग्राम दही है जो फेंट लिया था मैंने इसको ऐड कर रही हूँ देखिए वन टीस्पून मैं इसमें दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा होता है इसको आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसके अंदर मैं चार से पांच छह हरी मिर्चें डाल रही हूँ साबुत इसके अंदर हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुनने भुनने लगा है अब हम इसमें फ़िश के पीस बिछा देंगे अच्छा जब फिश होगी उसको ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे साइड से इसे पकड़ के कपड़े से किसी से हिलाएंगे और फिर इसको धीरे धीरे पलट देंगे क्योंकि फिश जो है टूटती बहुत जल्दी है और इसको बहुत ज़्यादा पकाते भी नहीं है इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला देंगे इसको टर्न कर दिए धीरे धीरे यह हमारा देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ गया इसमें मैं एक टीस्पून मेथी कसूरी मेथी जो है उसको मैंने हाथ से मल के डाली है फिश करी हमारी बिल्कुल रेडी है बहुत मज़े की लगती है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें टिकटॉक को भी फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़